Assalamualaikum. Hari ni kita orang berdua okay, kita orang bertiga. Tunjuk sikit game. Sampai yang kat belakang tu? Oh. Weh, lagi seorang hilang weh. Aku bukan jangka. Ah. <laughs> ada kita ada seorang yang tengah record ni, dia memang kena invisible lah. So dia tak nampak lah waktu malam. Koyak game. Okay. okay, hari ni kita orang bukan video paranormal lah, just nak meninjau satu rumah ni. Rumah nenek member kita orang, eh, member aku. Um, katanya berseram, katanya berantu. Tak tahu kita nak pastikan kewujudannya So kita akan tengok dalam pukul 12 malam ni Kita orang nak pergi lepak-lepak dulu dekat Pantai Redang So ciao Tidur? Eh ada tidur lah Mana? Tidak ada tidur aku lepak dengan dia Kau tak ada lah budak eh Orang tua tau Dah lama tak ada pun masalahnya Aku rasa dah matilah Bawa kereta tepi pantai Buat masyarakat di dalam kereta Pantun apa game? Kenapa tu? Dah kan kecil. Gelap-gelap. gelap. Baru habis. Oh, sedap. Mana keretanya? Oh tu, jap. Hosting aku. Yahoo. Kenapa kereta tu goyang yang padu sangat? <laughs> bulan tengah apa? Tengah tengah bulan apa game? Bulan mengambang. Ada apa game selalu? Oh, banyak. Banyak apa? Banyak nak. <laughs> Dia macam kita tinggal lagi seko tu kat sana tu. Lima pen. Kom to mi nan toi. Oh, lagi kau nak selfie ke apa? Haji. Oi, tukar kalau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Eh, tapi rumah ni rumah lama kan? Ya. Hmm? Ya, sana ni. Ya. okay, aku faham Ni rumahnya Malam ni Lepas tu tu Dapur kan Tu saya sama aku ah, kan Hmm. Ha, sama. So guys tadi dan eh, sekarang kita kat Pantai Redang, kat Redang. Tadi kita orang dah pergi dekat dua rumah Okay Rumah yang pertama rumah kayu So Nothing Tak ada apa-apa Mesti dia ambil mas ni tu 400 perempuan Last B Quran Kadang sa talaya. Korang siasat nak masuk ni. Seragam bodoh, kampret. Gelap ni. Gelap oi, gelap oi. Again, again, again. Aku dah suka lah tengok kau berlakon. Tak suka. <laughs> pegang. apa Aku pegang ni mic. Kau pegang mic ke senang kau tak? Aku. Ha. Lampu sekali dengan kau. Ha. Itu biar je lah, lepaskan je. Cuba. Biar dulu nak. Buka aku, kau panggil beri kau masuk dulu. Hei, aku masuk dulu. Hmm. Kita orang belakang, betul. Patutnya pakai dua kamera dulu nak. Yeah. 지금 có Assalamualaikum. Kau rasa abang tu duduk lagi tak dalam? Hah? Nah, abang tu dekat atas kan? Kau rakam belakang, kau rakam round belakang. Kau pusing belakang, kamera kau ke belakang. Kau Guys. Nampak tak tu? Itu biji mata kucing. Tak ada orang sepak kat sini. Daripada sini tu. Ha? Kau rasa kan terbengkalai ke ataupun ditinggalkan? Terbengkalai. Nampak sebab tuan rumah ada duit ke atau tak ada tak ada duit ke ataupun pedik-pedik lah. Oh, Ha, ini toilet. No. Okay guys, sekarang kita ada penampakan sotong tergantung. Looking that. Okay. This is the old toilet. So this is another one toilet. Oh. Ini kalau aku tengah mandi pun ada tengah ngintai daripada atas cak. Boleh. <laughs> Oh, ini dia depan. Hmm. Anjay, lagu Cina. Cuma dia pun. Kon Indan. Uh. Dengar tadi. Akhirnya record sini macam tak ada function Sama je ambil footage daripada aku Tak, tak aku ni kan tajam lah Hutang kau jalan tadi Mana ada kau tengok kau nak fight dengan aku ke Oh, tahu tahu dia shoot kat sini je pun nampak dia listrik tau. Settle shooting lah baru kita tahu kan. Hoi, mana lu mau pergi? Nanti kereta kat aku. Meter gimbal nak habis lah. Nampak dah kena gendut lah. 我都没听。Kesian aku tengok dia Dua kesian seorang Baring dia satu bantang jadi. tu Untuk lah, duduk sini ada ayat suci Ini cuba kemana saja ni Nothing. Hmm? <laughs> Nothing. Oh, nothing, just looking like that. See the button? Jangan bini aku Baik Wow guys, looking the animation from the character Network. Ooh. zaman-zaman gundam cak hola ya mete eh. okay we can see the have view from the Skin Chan. from here wow dengan pokok kampretnya eh. nampak tak Mana? Highland Tower. Let's go wide. Wait, okay. pintu kunci. Macam mana? Sedap pun lagi jauh-jauh. Minyak bayar RM10. Tu yang tak bayar tu. Tu tu yang kat dalam tu. Yang kacak tu. Rumah yang kedua agak scary. Agak scary. So, Nothing happens, Nothing happen. Dia seram sebab besar. Ah, ah, dia seram sebab building dia besar. Ah, okay. Rumah rumah yang pertama tu rumah member aku. So dia cerita kat aku, dia cakap lepas dia punya arwah nenek dia meninggal. So biasa rumah kena kena kemas kan, kena clean up. Lepas dia kemas, malam tu all of satu family dia demam. Something like that. Something just like that. Okay, lepas tu bila kita orang pergi ke rumah yang kedua, dia agak besar tau sebab rumah dia rumah dua tingkat. Ah, roh rumah teres dua tingkat. Rumahnya dah tak ada orang duduk, tapi Asalnya ada tak tahu nak cakap kalau cakap peng, apa penagih dada tak cakap penagih dada pun tak elok juga. So ada seorang ni dia pernah duduk situ. Dia ambil satu bilik dia duduk kat dalam satu bilik je. Tingkat atas. Ah ha, kat tingkat atas. Tadi kita orang pergi waktu kita orang pergi tu dah tak ada dah. Kita orang round lah kita orang buat tour is tu nothing juga. So aku rasa kita orang nak kena stay kat situ dalam 2-3 jam Duduk je diam-diam Rasa dia akan Tunjukkan orang punya identiti lah kot So itu saja. Eh, Tapi kan Waktu kat bawah tadi kan Aku Bilik pertama Bilik pertama waktu aku um, Tolehkan kamera keluar Kat tingkat luar tu ada orang tarik buntut aku. Bukan bukan wayu mikrofon tau. Bukan wayu mikrofon, wayu mikrofon kan belah kiri. Ada orang tarik power bank aku, tarik ke kanan. Kan kau ada perasaan tak tadi aku pusing ke kanan? Faham tak? Oh yang kata eh eh eh macam Ah. Ada kata buntut aku jangan mantap sangat. <laughs> Ya Allah tak faham lah aku. <laughs> sekarang sekarang kau sekarang kau nak kaitkan dengan aku punya a uh, biggest S lah ni. Ah, ah, ah. Sampai lah dia sampai. Tapi itulah yang aku rasa Aku rasa agak scary Macam ada yang tarik aku Tiba-tiba aku ke kanan tiba-tiba Dia tarik aku So kita orang tak nampak Tak nampak dalam camera Mungkin tak nampak Tapi kalau lepas time Lepas aku editing ni Kalau aku dah nampak Aku mungkin Maybe aku akan crop lah So Bye hmm? First first uh, Macam tak rasa Tapi bila masuk bilik yang kedua tu macam Rasa je lain lah Ada aura lah Haa uh. Anjir kocong cakap seorang. Tak Terkejut aku.